Hoje ensinarei como é, usar o tasquinho, né? Bom, quando, por exemplo, tem um programa que está travando, né? Porém, você não consegue encerrar ele, é né? para gerenciar tarefas, se é, com o comando, né? Se, você vem aqui no iniciar, se né? executei como administrador. Então, Eu sempre. está este comando aqui. Vou explorar. Isso aqui vai finalizar a barra de tarefas Tá? Só dizendo, tá? Já vai fazer isso. se você fizer aqui, gestor tarefas, ó, tem um exploit que vocês conseguem ter o gerenciador tarefas. eu consigo executar na né, isso aqui, esse esporte aqui facilmente. É só isso, cara.